loko marekom rekus di pamarto kangkar sobira dusaniro gusti kang Terima kasih. ramahku tunggil pelayan Gusti Bocah ugo wis klilan sebo maring ngarsane